Salve as forças cósmicas de Deus e Oxalá. Salve Pai Oxalá. Oh Deus, salve a pemba e também a toalha. Oh Deus, salve a pemba e também a toalha. Vamos pedir ajuda, santas almas nos ajudar. Oh Deus, salve a pemba e também a toalha. para Oxalá, salve para Oxalá. O Deus salve a pena, também salve a toalha. Vamos pedir ajuda, as santas almas nos ajudam. O Deus salve a pena e também a toalha. Salve a magia de nosso Pai Oxalá. Oh Deus, salve a pemba e também a toalha. Vamos pedir ajuda as santas almas nos ajudar. Oh Deus, salve a pemba e também a toalha. Salve a magia de nosso Pai Oxalá. Salve.